der mit dem Wolf tanzt. Viel Spaß. Ich schau rauf zum Mond und er lässt mich nicht schlafen. Komm wieder mal nicht klar, also Pillen in den Rachen, werde wieder nicht verschont. Ja, aber seinen Strahlen wird mir ganz anders, kann das Ganze nicht erklären, außer dass es mich zu krank macht. Liege dann verkrampft man, nachts auf einer Matte, gekettet an die Wand ran, damit das Leben rettet. Betäub ich mich mit Kraft, ja, aber werde angeklagt. BTM, bla bla, reiß mir die Fetzen vom Leib. Dickes Fell ist was bleibt, Nase feucht wie dein Weib. Ich komm mit teuflischen Weiz, mit Flows Zeuge, du schweigst. Ich heul den Mond an, du weißt. Dabei ist es eine Schnauze, die gerade mein Gesicht zerreißt. Ja, ich bin schon animal, ich teile die Ketten in zwei, beflipp mich jetzt in meinen Garten, geil, ich bin endlich frei. Dreimal kannst du jetzt warten, ja, mir jetzt nach Fleisch, irgendwie schon kannibalisch. Ja, man, ich weiß, ja, man will Fleisch. Alle sagten, sei doch lieber Vorsicht, bevor der Wolf beißt. Ja, man, ich weiß, ja, man will Fleisch. Alle sagten, Vorsicht, bevor der Wolf beißt. Ich laufe durch den Wald, ja die Tatzen sind blutig, mein Blick wird gefangen, die Gedanken sind zu wild, hier wird keiner mehr verschont, meine Gedanken denken schon tot. Ich zieh durch die Gegend und färbe alles rot, Berichte in der Zeitung und TV, wie ich Menschenfleisch verdau. Hüte deinen Mob auf, sie lügen, ja ich hoff drauf, dass sie müde werden und dann weint ich sie aus ich brauch. Am nächsten Morgen wach ich weiß gebadet auf. Erinnerungen sind keine, aber Haare auf der Couch. Habe Schmerzen im Bauch, ja vom Traum aufgeschaut Werf die Pillen wieder drauf. Ich schau rauf und heul, was hat das Ganze zu bedeuten? Feuer und Heugabeln, mit denen sie mich scheuchen. Ich schau rauf zum Mond, kann das Ganze hier nicht läuten. Mit Feuer und Heugabeln trennen sie mich am Scheuchen.